Salom yoshlar, barchangizni yoshlik kabi go'zal faslning yangilanish bayrami Navro'z bilan tabriklaymiz va bayram munosabati bilan telekanalimizda yangi loyiha Salom selfi va studiyada men O'tkirbek Sobirov. Ushbu loyihamiz orqali siz yaqinlaringizga, qadrdon do'stlaringizga, ustoz murabbiylaringizga, xullas barcha barchaga o'z salom va tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun telefoningizning selfie kamerasi orqali salom va tabriklaringizni tasvirga olib, ekraningizda ko'rinib turgan quyidagi ijtimoiy Telegram manzilimizga jo'natishingiz kifoya. Eslatib o'tamiz, selfie tarzida tasvirga olish jarayoni siz uchun xavfsiz bo'lishi va siz tasvirga olib jo'natgan videonomalar 30 soniyadan oshmasligi kerak bo'ladi va biz eng yoshlarni tomoshabinlar e'tiboriga havola etamiz. Agarda ekran qarshisiga qiroq o'rnashib olgan bo'lsangiz, biz boshladik. Salom selfie ijodkorlari hamda O'zbekistonning eng faol yoshlari. Men 17-o'marta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi sizlarni Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Salom, men Azim Fayabjon, Buxoro shahar 13-maktab o'quvchisiman. Salom selfie ijodkorlari va meni tanigan barcha yoshlarga Navro'z muborak bo'lsin. Tabiatga mehr lab samolarda kulga ko'tarin oy. Chiroyli qalblar ko'z ko'z bog'larimda gul terdi navro'z alambor barchaga assalomu alaykum. Men Mamat va bonu Buxoro shahar 17 ta'lim maktabining yetakchi klub sardori bo'laman. Men e, Salom self loyihasining ijodkorlari hamda men tanigan barcha yoshlarga o'z salomimni yo'llab qolaman. Salqin saharlarda, bodom gulida binafsha labida yerlarda bahor qushlarning parvozi yellarning nozi baxmal vodiylarda qirlarda bax Salom, men Jurakova Perisoda 21 maktab o'quvchisi, Salom selfie ijodkorlari va barcha men tanigan yoshlarni Navruz bilan qutlayman. Barchaga assalomu alaykum. Men Jo'rayeva Ruxsona Buxoro shahar 40 ta'lim maktab o'quvchisi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi maktab sardor kengashi ijtimoiy himoya men. Salom selfi ko'rsatuv ijodkorlar hamda men tanigan bilgan barcha yoshlarga o'z salomimni yetkazmoqchiman. Alloh nazari sizlarga bo'lsin. Qalbingiz yanada iymonga tursin. Shukrki yetkazdi ulug' kunlarga. Navriz ayomingiz muborak bo'lsin. alaykum qadrli ustozlar, aziz tengdoshlarim. sizni 21 mart bayramingiz bilan chil chil qalbimdan tabriklayman sizga sihat salomatlik tilayman sizlarga she'r aytmoqchiman qo'llarida so'z bilan gulg'uncha parvoz bilan uchib tur bilan qadrdon bahor keldi navro'zni olib keldi Assalomu alaykum sevgili ijodkorlari, barchangizni Navro'z ayyomi bilan muborak bo'lish etaman. Oilangizdan to'kinsochlik, dasturxoningizdan bir rizq baraka hech qachon tark etmasin. Meni tanigan barcha yoshlarni ham bayram ayyomi bilan tabriklab qolaman. Bayram muborak aziz yurtdoshlar. Salom, men Nazarov Rustam. birinchi maktab o'quvchisi va hamda sardorlar kengashi bosh sardori salom selfi ijodkorlari va barcha meni taningdan yoshlarga navro'z muborak bo'lsin sevinchdan qizimda yosh o'zgancha porlar yosh. qutlar seni qaray yosh xush kelibsan navro'z oy assalomu alaykum men 42 marta ta'lim maktab o'quvchisi hamidova dilrabo Salom selfi ko'rsatuv ijodkorlari va meni tanigan barcha yoshlar, barchangizni Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Doshqozonda qadim sumalak, Chamonlarda bulbullar sasi, qalblar aro ezgu bir tilak, yurtimizda bahor nafasi, ta'rifinga topolmadim so'z, diyorimga xush kelding Navro'z. Barchangizni yana bir bor Navro'z ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men rahmatulla Mijgona 9-maktab o'quvchisiman. barchangizni navro'z ayyomi bilan tabriklayman va shunga atab to'rt qator she'r aytaman qizlar sochi jamalak qozonda siz o'rmalak kafkirni aylantirar toshqozonda sumalak o'tin yiqqandi bobom bug'doy undirdi momom sumalak sayli bugun va xurramiz tamom barchaga assalomu alaykum men jasmina rahmatova buxoro shahar 28 umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi o'zbek yoshlar ittifoqi buxoro shahar savdolar kengashi bosh ittifoqi sadorman salom selfi ko'rsatuv ijodkorlari hamda men tanigan bilgan barcha yoshlarga o'zimni salomimni yetkazmoqchiman bedapoya yam yashil o'tloq daraxtlarda qushlar chug'urlar ko'klam ko'kin ko'rdingmi o'rtoq chamanzordek hammayoq gullar assalomu alaykum qadrli o'qituvchilar va mening tengdoshlarim sizlarni 21 mart bahor bayrami bilan tabriklayman hech qachon kasal bo'lmanglar doim sog' yuringlar Salom, men Jo'raqulova Sevinch, 38 maktab o'quvchisi. Salom selfi ijodkorlari hamda meni tanigan barcha yoshlarni Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Salom hammaga, men 16 maktab o'quvchisi To'rayeva Shahnozaman. Salom selfi ijodkorlariga va meni tanigan barchaga Navro'z ayyomi muborakbod bo'lsin. Navro'z ayyomi barchamizga baxt va saodat olib kelsin. Assalom. Men 20-maktabning 3-B sinf o'quvchisiman. Hamid va Aziza. Barchani Navro'z bilan tabriklayman. Navro'z keldi, xush keldi, dala to'la ish keldi. Dehqon bobo qalbiga g'ayrat keldi, jo'sh keldi. Assalomu alaykum. Men Meva Buxoro shahar 4 maktab o'quvchisiman. Salomsiyat ijodkorlari va men tanigan yoshlarni Navruz bilan tabriklayman. qazonda qadim sumalak, chamanlarda bulbullar sasi, qalblar aro ezgu o'ytilak, yurtimizda bahor nafasi. Ta'rifinga topolmadim siz, diyorimga xush kelding Navruz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizni Navruz ayyomi bilan tabriklayman. Hurmat ila Haydar va Parizoda. Salom. Men Jondor tuman 49 ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Shukro Umidjon. Salom self ijodkorlari va barcha meni tanuvchi yoshlar, barchangizga Navro'z muborak bo'lsin. Bugun shodiyona Navro'zi olam. Orzu qilib kutilgan navbahor to'yi Assalom yangi yil, assalom bayram, senga aytilguvchi yuraklar kuyi. Barchaga salom. Men 22-maktabning 4-A sinf o'quvchisi Mahmudova Maftunaman. Barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uchib yurar mayin shamollar, yelpib-yelpib anhor yuzini, qirg'oqlarda soyabon tollar, oyna suvda ko'rar o'zini. Assalomu alaykum, qadrdonim. Mening ismim Nargiza. Men Buxoro shahar 38 umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olaman. Sizlarni yurtimizning yangilanish fasli bo'lmish bahor hamda ajoyib bayram Navro'z ayyomi bilan chin dildan qutlayman. Ushbu kunda sizni quvonch va shodlik tark etmasin. Yurtimiz O'zbekistonning yangi yilda o'zingizning orzularingiz va istaklaringiz amalga oshishini tilab qolaman. Azizam baxt iqbol doim yor bo'lsin yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin omadingiz ko'rib ko'zlar quvonsin navruz ayyomingiz muborak bo'lsin Salom do'stlar, men 32 maktab 3-D sinf o'quvchisi Bulat va Marjona sizlarni Navro'z bayramlaringiz bilan tabriklayman. Bahor keldi gul bilan, shohida bulbul bilan. do'stlarim tabriklaymiz bugungi ayol bilan navro'zingiz muborak bo'lsin xayr здравствуйте всем стих люблю грозу в начале мая когда весенний первый гром как бы резвяся и играя грохочет в небе голубом всем с наврузом navro'z kelib bon jumlay e jihon nozlana nozlana jekdir. oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana jekdir. barchamizga navro'z ayyomi muborak bo'lsin Bizga yetib kelgan videonomalar shulardan iborat edi. Agarda sizda ham salom yo'llash istagi bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan quyidagi ijtimoiy Telegram manzilimizga o'z videonomalaringizni yo'llashingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.